Me tarvitsemme niitä valtuutettuja, kokoomuslaisia valtuutettuja, jotka tuovat tämän kodin, perheen, kansalaisjärjestöjen roolin keskeiseksi elementiksi hyvinvointiyhteiskuntaa kehitettäessä. Mä kuulijat, meillä on siis kaksi tosi kovaa rakennehaastetta, joita emme pääse pakoon. Kokoomus ei etsi syyllisiä, vaan ratkaisuja. Me emme rakenna omaa politiikkaamme viholliskuvan varaan, vaan me haluamme uudistaa Suomea niin, että se hyvinvointilupaus olisi totta myös tulevina vuosina. Meillä ei siis ole poliittisia vihollisia. Me emme edistä kateutta Suomessa, vaan me edistämme kannustavuutta. Me edistämme semmoista Suomea, missä on voittoa tuottavia yrityksiä, koska vain semmoisessa Suomessa on riittävästi työpaikkoja, koska vain semmoisessa Suomessa on hyvinvointia. Ja semmoinen Suomi on oikeudenmukainen.